फैक्ट नंबर वन क्या आप सबको पता है जापान में काली बिल्ली को बहुत अच्छा माना जाता फैक्ट नंबर टू क्या आप सबको पता है बिल्लियाँ अपने पंजों से ही पसीना बहाती हैं फैक्ट नंबर थ्री साइंटिस्ट ने पाया कि एक बिल्ली के मालिक होने से दिल का दौरा और स्ट्रोक्स का खतरा रहता है फैक्ट नंबर फोर बिल्ली की नाक इंसानों की फिंगरप्रिंट जैसी होती है फैक्ट नंबर फाइव बिल्लियाँ चॉकलेट खा के बीमार या फिर मर सकती हैं thanks for watching subscribe like and comment